ಇದು ಮನೆ ಶೋ ಗಿಡ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಗಿಡ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದೆ ತುಂಬ ಗಿಡ ಇದೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇದು ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎಕ್ಕದ ಗಿಡನೋ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೊಡತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಹೂವು ಸುಡ ಬಿಡತ್ತೆ ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹೂವು ಬಿಡತ್ತೆ ಇದು ಗೌರಿ ಹೂವು ಗೌರಿ ಬೀಜ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಇದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು